Est-ce que tu peux me parler d'une femme qui t'inspire Ouais, alors je peux vous parler de, de, ma mère qui est née au Cap Vert et qui a, qui n'était pas forcément dans des conditions favorables et qui a quand même réussi à devenir euh, une femme forte et indépendante. Et du coup, euh, ça c'est une grande inspiration. Il euh, da gibt es sicher auch äh, Politikerinnen, die mich inspirieren. Die Elisabeth Baumschneider, schneider finde ich gut. Die hat äh, sicher eine marxistische Haltung, die sie ins Bundes austrägt. Inspiriert mich. Und äh, Zara Wagenknecht, was sie für die politik macht. Das auf jeden Fall. <laughs> Madame Curie, das ist eine ähm, also theoretische Physikerin, gewesen, die schon in ihren, also für ihre Zeit schon bekannt war und äh, bis heutzutage eigentlich noch Wert mitträgt. Alors moi j'aimerais bien parler de Ella Fitzgerald pour tout ce qu'elle a apporté euh, au monde de la musique. Also mir inspiriert Michelle Obama. Ich habe ihr Buch gelesen vor ein paar Jahren und ich finde einfach ähm, die Art von Frau, was sie ausstrahlt, für was sie steht. Meine Großmutter und zwar, weil sie eine ähm, sehr aufgestellte Person ist, sehr sportlich aktiv, auch in ihrem höheren Alter schon. più di una sola donna parlerei di più donne che nella vita di tutti i giorni mi ispirano con eh, le loro idee e i loro punti di vista. Ad esempio una consigliera federale in un'intervista o una collega di lavoro o anche un'amica con cui bevo il caffè. Also me inspiriert Simone Biles, sie ist eine Kunstturnerin und sie ist einfach viel besser als alle anderen. Meine Freundin, ich erlebe sie tagtäglich und es ist sehr inspirierend, wie sie durch den Alltag geht. Mich inspiriert Stefanie Giesinger. Ich finde, sie ist sehr eine authentische Person, die sich sehr für die Umwelt, sehr für ja, das Menschenwohl einsetzt und irgendwie einfach authentisch ist, seit, seit ich sie verfolge, seit über zehn Jahren, einfach am Boden geblieben, macht auf sehr viele wichtige Themen aufmerksam und ja. Also natürlich meine Mami. <laughs> ähm, aber äh, wenn man jetzt eine bekannte Frau nehmen würden, würde ich sagen, Doris Leuthard habe ich immer sehr cool gefunden. Ich habe ihre, wie sie politisiert hat, mega cool gefunden und habe sie eigentlich, also ja, sie ist eine Person, die bei mir auch das Interesse für Politik geweckt hat, ja.